पद्माभ्या अक्षमाला कमण्डलो देवि प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनोत्तमा पद्मा दधानाकरपद्माभ्याम् अक्षमाला कामण्डलो देवि प्रसीदधूमयी ब्रह्मचारिण्यनोत्तमा दधाना दधानाकरपद्माभ्याम् अक्षमालाकामण्डलो देवि प्रसितधूमयि ब्रह्मचारिण्यनोत्तमा दधानाकरपद्माभ्याम् अक्ष दधानाकरपद्माभ्या अक्षमालाकामण्डनो देवि प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनोत्तमा पद्मा दधानाकरपद्माभ्याम् अक्षमाला कामण्डलो देवि प्रसीदतोमयि ब्रह्मचारिण्यनोत्तमा दधा दधानाकरपद्माभ्याम् अक्षमालाकामण्डलो देवि प्रसितधूमयि ब्रह्मचारिण्यनोत्तमा दधानाकरपद्माभ्याम् अक्षमा ब्रह्मचारिण्यनोत्तमा दधानाकरपद्माभ्या अक्षमालाकमण्डलो देवि प्रसिदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनोत्तमा दधा

िण्यनोत्तमा दधानाकरपद्माभ्या अक्षमालाकामण्डलो देवि प्रसिदतु मयि दधा क्षमाला कामण्डल देवि प्रसिततोमयि ब्रह्मचारिण्यनोत्तमा दधानाकरपद्माभ्याम् अक्षमा ब्रह्मचारिण्यनोत्तमा दधानाकरपद्माभ्या अक्षमालाकमण्डलो देवि प्रसिदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनोत्तमा दधा अक्षमाला कामण्डल देवि दधाना ब्रह्मचारिण्यनोत्तमा दधानाकरपद्माभ्याम् ब्रह्मचारिन्